Bukatzeko, eh, aurten gozo paketak, Xavier Mendoza, gero nostetik gertatako eh, eskuntzako irakasla egarren eskuntzan, berbein godozkue gorputz eskuntzaren eh, atxokoa, gaurko eta biharra. Iazker guzti doi, Iazker berri zegoen dena guztiarekin eta dena ere, ba, gorkuntze eskuntzako zeigarren topaketa honetara ba, obligatzea batik. Baita ere, nire esker hori ba, hona etortzen batik, eta batez ba, topaketa honen arrakastan guztiak, eta beste zagunen artean egotea, ba, giretzako e, eh, opari bat da. Zaiatuko naiz, norakotamos minutu nituen, baina horrela eskatuta, zaiatuko naiz, haber, eta marren edo, ekain eh, zen, e, eh, ba, gauzak, ba, Bueno, ba, zerion dozen naiz, guz italian perfil desberdinak erabiltzen ditut, perfil desberdinik bakoitza ba, garrauza baterako edo interes baterako, ba, dibide eskiro txabi ba, eta osasuna, mendoza txabi sormena eta berrikuntza, ez ikate ba, eskuntzan eh, ikateak eta bar, infotut, tutoritzako ikerketa ekintzarako programa, eta eko bal, lasartzeko beritzen batera, bat kompetentziak, egolatzeko tresna kolaboratikoa. Bai, eta, eh, dituzue, perfil desberdin. E, eh, esan dudan bezela, e, eh, kirontxabi gorkuntza eskuntza, jarduera osasuna gaiak dituen perfila da, Eta, azkira batean sortu nuen ikasleentzat, baino ba, divulgazioa bihurtura blog divulgazio batean, eta ba, zeinak, dira, erabiltzen du, ez bakarrik irakasleak, ikasleak, baizik eta edo zeinak, eh, izatean. Baita ere, ba, perfil horrekin batera, ba, ba, Twitter, Facebook, YouTube, eta bloga ere badugu. Blogaren elbidea hau da, gaurko azalpena hortxe bertan zintzilikatuta dagoela dagoeneko, eta beraz diapositiba guztiak, eta diapositiba bakoitzeko nintik atera den referentziak ere bertan dituzue. Horaz, zango eh, ba, dituan, eh, maitza maritza edatuak eta gehiago sakundu nahi izan zero, ba, hortxe bertan izan duzue nintik atera eta dago. Eh, beraz, e, azkar jugu nahi, diapositibak oso azkar pasako ditut, baina nola izango dizuen gero denbora, zuen banan, banan, etxean edo lasai ikusteko, ba, ba, demore izan okere izan Bueno, baita ere, gombidatzen zaituzte eh, Google Plus sortutako komunitatela. Eh, eh, berro, egun da bat partai gara, eta bertan ba, da profesional elkargune bat, google eta ba, gai desberdinak edo eh, elkar batekatu. Ibefeko bigarren propozikoa naiz, gorputze eskuntzan lana egin dut hogeita bosturtez, eta guztietan egin lan, lehen eskuntzan, bigarren eskuntzan, batxilergoan eta albide zeketan. Eta pixkat, eh, gaur ega duena, dira, hogeita bostu urte hauen esperientziak bultzatu nahuen eh, hausnarketa hau egitera gaur erazatuko duena. Eh, ikusiko dugun bezala, eta zoatek esan duten bezala, horren 2006an ez ziren ere e, ziketari burukatzen, ba, nire ere, nire sensazio berdina dakat, horrein dela hogeita bostu urte, gorputz eskuntza e, eh, defendatu behar genuen, eta hogeita urte geroago gaur egun ere defendatu behar genuen. E, eh, gaur egin buduan da, kongresu honetan eh, egin dakoaren hobeagoa, hobetu egin du, eta e, titulua da gorputz eskuntzaren atzokoa, gaurkoa eta biharkoa. Beraz, e, gaurko gorputz eskuntza nola dagoen ikusteko bigaldera egin Nondik gatoz nora goaz. Gorputz eskuntza eskuntzaren zati bat da. Eta e, gaur egun desoreka handia dago e, gai arlo teoriko eta praktikoen artean ez. Eta baina gorputz eskuntza ulertzeko nirengo eskuntza ulertu dugu. Eskuntza zen markatzen du eskuntzaren norabidea helburuak zeinek markatzen du munduan. Poter ekonomikoak aipatu, eh, aipatuko ditudan ideiak planteamentu pedagogiko eta filosofikoetan oinarrituta daude. Denbora behar da, ordena errefunezka errefizionatzeko, eta guazen ba, eh, atzoko eskuntza nola izan da errepaso bat egiten. Ikusi ezagun historian zehar, ikas-ikas prozesua nolakoa izan den. Gure arbasuek, bizitzarako behar zituzten gaitasunak praktikaren bidez eta alkarlanean ikasten zituzten ikusiko dugun moduan, gaur egungo pedagogiak irizpide hauek berak ditu. Idazkerak, eskuntza goiti aldatu zuen, irautza bat izan zen. Ikaslea, informazioaren jabe zen. Mantentzen ditugu gaur egun irautza industrialaren eskuntzako ezaugarriak. Eskuntza, kate produkzioan oinarrituta zegoen, lanerako bideratuta. Denek berdin ikasten zuten neska eta mutilak bat, metodologia nagusia zigorra. Diktadura eta kontrola, zertarako, langile, obedienteak eta zintzoak zintzeko, eskulana merkea edukitzeko. Neskentzako ikasitxarpenak, desberdinak ziren. Emakumea, familia zaintzeko ezitua. Eta emakume langileak baita ere familiaren zaintzaileak ziren. Gorko egoera asko aldatu da, Nolakoa zen gorputz eskuntza gara honetan, gorputz eskuntzak eragin nagusi bat izan zuen. zuediak eta nire Suedian gimnasia. Denontzako, irakaskuntza berdina, talde osoari jarduera berdinak eta oso militarizatu bat zegoen. Orain etapa berri batean gaude, informazioa aroan. Nolakoa izango da etorkizuna, zer errakarpendiak izango ditugu, ez dakigu nolakoa izango den etorkizuna. Baina, baino, gauza bat badakigu. Ekologikoa eta jasangarria izan behar duela. Organikoa, pertsonetan oinarrituta eta ekologian oinarrituta. Mundua geroz eta azkarrago aldatzen ari da. Mark Santen Lopez ekizatzen duen bezala, hau da Google-eko, e, Google Education eko eh, eh, duna Espainian, esaten du, hoy es el día más lento del resto de la vida. e, lau irautza industria, laugarren irautza industrialak gaude. Eta, lehenengoa izan zen, eskularetik mekanizazioa pasatzea, bigarrenean, bigarrena izan zen automatizazioa eta petrolea, irugarrenak komunikazioa, eta laugarrena inteligentzia. Orain, orain arte, erramienta batek bestea ordezkatu du. Baina orain, robotek, pertsonak ordezkatuko dute. Lan fizikoa guztiz desagartuko da langabezia eguneko hirurogeita izango dela kalkulatzen. da. Lanerako esitzea ez dauka zentzunik. Izardea mantentzeko robotek zergak ordentu beharko dituzte. Langabezuek denbora libre asko izango dute. Eta gizartea kontrolatzeko, kontrola mantentzeko gobernuek aizia eskeni beharko dute. Segurazki aizia digitala izango da. Eta horren ondorioz, hizkuntza zeharro aldatu beharko da. Eta nire ustez, liberatu beharko da ez lanera, bezik eta aizira, eta garapen pertsonara. Gutxi batzuek lan izango dute, eta lan hau oso kualifikatua izango da. Zitzu gaur egun lanerako beharrezkoak diren kompetentziak? Ba, Mark, Lopezen uste, hauek, izango dira, e, arazoen talde lana, komunikatzeko gaitasuna, pentsamendu kritikoa, sormena. Beraz, buruz ikastea ez du ezertarako balio. Eta etorkizunean, etorkizunean bizitzarako gaitasun berriak beharko ditugu. Eta leheno komentatu dugu, edo norbete komentatu du, ko, eh, kompetizioko eh, gizarte bat izango dela. Hanik ba, uste dut justo kontrakoa izango dela, eta izango direla bai, e, enpresetan edo lau munduetan kolaborazioa geroz eta beharrezkoagoa izango dira. Eta beharrezkoa dira, beharrezkoa izango dira, talde, e, anitzak, desberdinak, pertsona desberdinak, nun, be, gaitasunak zero desberdinak izango dira. Izango dira sormena, talde lana, komunikazioa, irudimena, eta berrikuntza. Beraz, gaur egun hemen planteatu diren, lan kooperatiboak eta guzti hauek, guztiz, e, etorkizunerako baliogarriak direla irutzen zaizkit. Gaur egun eskuntza inoiz baino gehiago aldatzen ari da. Irautza batean gaude eta eraldatze oso piak. Adibidez, irakasleen rola, guztiz aldatu da, irakasleak informazioaren jabetza galdu du, horren informazioa, o informazioaren jabea internetetan. Honek metodologia guzti aldatu du zigorretik metodologia positiboera atzagara. Adibidez, goten, ez dakit ezagutzen duzuen edo ez, guztiz gomendatzen duzuen, e, eh, Googleen bilatuta, ba, hortxe da kasu. Errefurtzo eh, positiboaren bitartez, eskola giroa hobetzen da, autoestima, motivazioa eta glazioa. Horein dela egun, urteko pedagogoek ideia, ideiak gaur egunekoak dira ikaslean oinarritutako ikaskuntza akzioaren bitartez ikasi edo egiten ikasi. Hori esaten zuten orain dela egun gure. Ikasketa kooperatiboa, beste gauza bat. Ikasle talde txikien erabilera didaktikoa. Eta anistasunari erantzuteko tekstra, trena eta teknologia berriak ditugu eziketa pertsonalizatzeko. Eta pertsona guztiei egokitzeko egoera integralak, bateratzen lanak, proiektuak, irakasle desberdinak, proiektu berdinean lanean egiten dute. Horretarako, lasarteko berritze batera, e, programa bat desainetu dugu, kompetentziak egolatzeko, eta, hau da, eko bat, kompetentziak egolatzeko, tresnak kolaboratiboa. Irakasle gai, desberdinetako irakasleek, proiektu berean lanean ikasile dela eh ebolatzen modu kolaboratibo batean. Funtzionatu. Gamifikazioa zer da? Bueno, ba, gamifikazioa da teknologi berriekin jolasten ikasten, bideojokoren antzera, bideojolasen antzera. Hemen bizkaitar bat dago oso alditua honetan, hemen izan. Eta ba jokalaia ba, ibilbide desberdinak egiten dituzte, joko horretan, froga desberdinak pasatuz, eta oso motibagarria da, eta oso pertsonalizatioa bihurtzen du e, eh, eskuntza eta esperitzia berri bat. Emozioa, eskuntza emozioa da, orain arte eskolak ahaztu izan duena, irene arte izerrek esaten duen bezala, mugimendua emozioen adierazlea da, mugimendua eta emozioa batera hogaz. Ikasteko moduak. Horein bakarrik entzumen gara da da eskoletan, eskuntza dago hortara bideratuta, eta zergatik ez beste bilak erabili, biskola eta ekin espezikoa. Denuntzako eskuntza berdinatik, eskuntza pertsonalizatura pasagara. Basoan hitzak lurra berazten duen bezala, pertsona hitzak eskuntza dute. Behar berezitako ikaslekin, integrazioa bilatzen zen lehen orain inklusioa egortu nahi. Bertsona guztiak desberdinak da eta denok eskuntza izateko eskubidez berdina daukagu. Taldea, talde logela batean egiztasuna agertzea balore bat da. Eskuntza industrializatutik, eskuntza organikora aldatu behar dugu, eta azkenean zeraren dugu eskuntza jasangarria izatea, eta pertsonetan oinarrituta egotea. Zein da eskuntzaren helburua? Lagileak sortzea? Jaz de los, mila beratzen da lagorra urtean, UNESCOren informe bat idatzi zuen. Bertan, eskuntzaren lau zutabe nagusiak sortu zituen. Zautzen ikasi, erriken ikasi, eltarrekin bizitzen ikasi, eta izaten ikasi. Eta horrela, kompetentzia sortu zituen. Jundi gute dago goaz, Horin dela un urte, zera esaten zigu. Eskuntza ez da bakar bizitzarako prestatzea. Eskuntza bizitza bera da. Akzioaren bitartez, ikasi behar da. Eskuntza bizia da. Eskola bizartea Ikasteko modua ezin du atzokoa izan. Atzo bezala esitzen badugu, ikaslei iragana lapurtuko dio. Ba, dela un urte estandako hitz hauek gaur egun ere ba berdin Nolakoa da gaur egungo gorputza hezkuntza Askok, bere gaiareko gimnasia potroa gogoratzen dute. Eh? eta gehien bat, da gogorapen txar bat. Hmm? Hori gelditu baldin bada, orain dela urte batzuen ikasleen buruan, edo horrein menean, ba, ba, irakasle horiek nintzako ba, ez zuten, ba, behar zuten ba, etekin atera edo urrot bat egon zen. Ez dute lortu, bai interes bat e, eh, irakaskaila. ikiko. Eh, Jarraitzen dugu gimnasiaren eragina izaten, gaur egun, hogeita urte, hogeita urte hauetan, gorkutze eskuntza, eskuntza asko aldatu da. Berrikuntza ondia dago. Hemen ere, berrikuntza horiek ikusteko, ba, adibide batzuk izan dira. Adibidez, kilon berriak asmatzen dira, Artzinegako alabako Jose Ramon Rey, artzikirola, kirola asmatu dut. Valentzian, Juan Joven Ditxo, ba, Kostola. Malagan, Norberto Domingo, Dominguez Jurado, Balondoro, esmatu dugu, benikaslekin batera. Eskolan sortutako kirol berri bat da, justiz inklusiboa, deskek eta batera jolazten dute, eskidentza datuz, eta benetan interesan dena da, e, proiektu den interesan dena da, herrian kultura kirolaren bitartez ezikastea duela helburu, ezagutu mantendu, eta eh, hori da benetan aipagarri. Informazio gehiago balonkodo.com eh, Aurreko udaran, fenomen berriak ere ikusi ditugu, adinez Pokemon Go. Pokemon Go, ba, jarduera fizikoa duen joko elektronikoa, bada. da. Eta milioika gazte, kalera atera da, ba, ibiltzera Pokemona katamatzera. Inoiz ez du, inork lortu, hain beste gazte, milioika gazte, kalera ateratzera. Baitu du, joko Beste kirol berriak, di, espor, espor, eh, kirolak. gazteek ez dute telebizterik, internetek, ez dute. Eta, beraien, ba, ikusten dituzten kiroa dira horrelako. Eta, duten dira, estadioetara, ba, eta benetan, futbola duen arrakasta bezain, iaia, beste kirola hori dira. Ba, dira, unguan, txapelketak, egun eh, dugu txapelketak, jendea arrosena baina bat, apelera joalazteko. E, kanal bat, teguntzio gure, unguk gure, beraz kirola, aldatzen ari. Ze hogeita bat garren menderako zer erronkak ditugu duak? Ba, larrienak dira, ba, zergatik ikutzen bat jendea. Ba, laugarren eta bosgarren puntuak dira batez ere gurekin zer hau e, eh, zer ikusia duten. Sedentarismoa eta gizarrizko isua. Monika de la Fuente, emesortzen dutekin azten dena esaten dut. Zahartzeak immunitate sistemarekin erlazioa oituren menpe dago. Eta lau dira nagusiak, horietako bat da jarduera fisiko. Eskuntza eta gorputze eskuntzaren helburua pertsona da. Pertsona osotasunean ikusita. Hau da, alderri kognitiboa, fisikoa, emozionala eta soziala. Gorputze eskuntza, giza garapena, osoa du helburu aurten Eusko Jaurlaritzak kompetentzia motorra sortu du. Ez da beste tokietan egin. Baino, baita ere, eskuntzako irakasleak beste kompetentzi batzuk ere baloratu behar ditugu, adibidez, zehar kompetentzia. Gorbitzeskuntzaren beste adibide bat, da, oitura osasungarriak bere ganatzea. Toki desberdinetatik, ba esaten digute, gaur, gaur egun osasuna arazo larri bat nagusinetariko bat eh, ez da kaudu denbora, e, begiratzeko askar pasako ditut, gero zuek ba, atxaraz ikusi dezakez. Eh, Aipatu beste egiten ez dut egingo, diapos, urrengo diapositiban agotzen. Eh? Basaten digute adibidea esen den, ba, gehiago izkopizuaren postu ekonomikoa, Europako okerrena garela, bisua eta epidemia bat dela, eh sedentarismoaren arriskua eta hiltzako ondorioak baita ere ba azkenik urte eta gehi diskurtsua asko ditu dela sedentarismo asko dira dela eta bitimia tokita mal usterako gehi diskurtsuaren prebisioak eta sedentarismoaren prebisio eta prebisioak ez dira batera hori esketan eta mutileta Obesitatea Europan, okerren eta bikoak gara bost amar urte bitartean, eta Espainian amabi urteko neskabutilek, zintzu daude aukera, zintzu daude aukera, zintzu daude aukera, ba, mutilak. Emaitza desberdina daude, ikerketa desberdinak, baino, deno, ez da gondimo esamantzarik, arazo larri bat. E, maiatzan hauten bertan argitaratu da Europako gazteen osasun adierazleen bilakaera. Zertan, ikus daiteke amaika, amairu eta amabos urteetako neskak eh, eta mutilak, mutila mutilak, neskak e, gorriz, 2002, 2006, 2007, 2008 urtean, ze bilakaera izan dituzte gauza desberdina. Adibidez, eh, obesitatea, ariketa lasaiaren bilakaera, zin izan den, ariketa intensoaren bilakaera, telebistaren erabiltena txikituz joan da, ordena galibaren erabiltena handituz da, eta datu eguneratuak ematen dizkin dute, bai gehiagizko pixuan, ordena erabiltenaren jargoran, eta eh, elikaduraren oituretak. Egoera hobetzeko jardura fizikoa bete ipatzen da. Eta jardura fizikoaren urunda fisiologikoak oso ezagunak dira. Bai ume eta gazteetan hemen dakazue, bai, beristuak umeak eta gazte, e, umeak, e, gazteak eta helduak ze evidentzia dagoen atar bakoitzean, evidentzia hori handia edo txikia edo ertanean. Baina, jarduera fizikoa horrela oso zagunak dira, baina ez beste dituen efektuak. Fernando Gomez Pinillak esaten digu memoria eta ikasketa hobetzen duela. Eta David Kostak esaten digu erreserba kognitiboa onditzen du. Jardura fizikoak IF, IFG, e bat proteina garunera bidaltzen du eta honek BDFN proteinaren gan eragina du eta honek zer egiten du. Neuronen konexioak handitu egiten ditu. Horrela, modu honetan, memoria eta ikasketa horretuz. Erreserba kognitiboa Erreserba kognitiboa da eh, lesio edo gaxotasun mental bat gertatzen denean edo zahartzaroan ere bai, gelditzen den kondizio maila minimoa. Da pila batean bezala, gastatzen denean minimo bat gelditzen da. Ba, minimo hori, da ba, da, egoera horietan, gelditzen da, ez? Ba, pila hau gehiago kargatuz, lortu dezakegu maila kognitiboa hau bat zibutatzea. Nola lortzen dugu e, erreserba kognitibo hau handitzen? ba, lortzen da jarduera fizikoaren bitartez. Handitu egiten da. Baino, eta oso importante da, bakarrik handitu egiten da gazteak garenean jarduera fizikoa egiten baldin badu. Mm. Pila kargatu egiten da bizitza osoa. Garuna, jarduera fizikoaren bitartez sortu zen neuroendekapenezko gaixotasunak sedentarismoarekin lotura zuzena dutela ikusi da. Ikasbekin egindako ikerketa honek, hogei minutuko jarduera fisikoak, jarduneko bi hemisferioan sortzen duen aktibazioa neurtu zuen, jarduera fisikoak garuna aktibatzen du. Jose Ordoazek zera esaten, jarduera fizikoaren onura guzti hauek bizitzan eraginkoa bat izateko, jarduera fisikoak gazte garaitik egin dela Ikusi da osasun zailak pertsona, pertsonen osasunarekin kezka agertu du. Baina, <coughs> orain, eskuntza zailari konponbidea jartzea tokatzen zaila. Eziberritik, munduan, bizitzeko prestatuak egoteko behar ditugun kompetentziak garatu behar ditugula dio. Nogau, ba, lehenengo potentzian eh, esan, duten bezala, ez bakarrik hori behiztik eta gizarte hobeago bat eh, sortze osasuna eta izia bizitzaren zati nagusinetarikoak dira. Iman ez da benetan garantzi dira. Lege desberdinak eragin izan duten gorkutz eskuntza. Batez ere, azkenego bila. Loe, 2006an, eta lonpe, 2008an, gorputz eskuntzaren garrantzia moriztu zuten. Gorputz eskuntza oinarrizko irakaskaila izatetik, irakaskai espezifikoa izatea pasada. Lontzek eskuntza horokorrean mende bat atzera dut. Bigarren partxilergoko aukera asko irakasgaia jarduera fizikoa iziak eta osasunak aurreko ikasturte honetan dertu dute. Jarduera fizikoa bideratutako ikasketak jarretenik gabe utzi Eta, ez aldetik ere, zer ez da jarduera eh, gorkutz eskuntza eh, labideziketan ematen, hemen sortzi urte, baina gutxiago baldin balituzte oinarrizko labideziketan eta erdin baiako, baiako labideziketan berrezkoa, edo derrigorrezkoa izan beharko litzateke. Euskal Herriko soin jarduera eta kilolaren zientzetako licentziatu kargo ofizialekin ba e, eh, gorkutz eskuntzako irakasleik Eh, erantzun zibileko asegurua aparte, asegurua oso importantea da, baina horta aparte ere, Eusko Jarraritzan aukin asko irakasgaiaren eh, defentsa eskeni dugu. Eta, estatu mailan ere, eskakizun historiko bat dago. Ez gaitu uste duzten anatomia aplikatua ematen, irakasgaia ematen. Eta biologoek ematen dute. Ez dakar zentzurik aplikatu da den irakas bai bat, bat gortzitz ez eskuntzat irakasle anatomia bere ikasketan egin dutenak, ez ematen, ez ematen. Mm. Ez da gai nindu zentzurik, hau guztiz gure ezin da. Zenbat denbora dedikatzen da gortzitz eskuntzako irakas guztiei bakoitzari Europan? Ba, hemen dakazue, eh? irakasela bakoitzari zenbat denbora dedikatzen saio eta eh esteka honetan aurkitu dezakezu konparatu ditzakezu Europa osokoak zer zer garrantzia dago gutxe hezkuntza Europako herria alde ezberdinetan hemen konparatu daiteke baina oso adierazgarria da erlijioak eh izugarria onditu da bere garrantzi Nola gaude gorkutze eskuntzaren Europarekin konparatuz? eure dize zareak gorkitzen eskuntzari buruz zera dio. Lehen eskuntzan, orduen, eguneko zeia, da, eta bigarren eskuntzan eguneko irua. Eta frantzia, adibidez, eguneko amala. OCDE, erakunde ekonomikoak, eskuntza kontrolatzen du. Adirazle desberdinen bitartez. Eskuntza kontrol ekonomikoaren mente dago honek irakasgaien garrantzia markatzen du. Eta, lehen postuan, matematikak daude, bigarren postuan hizkuntza eta hirugarrenean ba, humanitateak eta eskuma hau mantentzen da mundu osoan. Baina, badira, gorputz eskuntza, podio honen gorkalean, egon behar dutela, egon behar dutela esaten dutena. Oso dira, zirken, zirken trollizonen berak gorputz eskuntza garrantzitzuenetariko irakas jaimak dela, uste. Amar urte da mazkigu, irugarren orduan eskatzen. Batzuk, alderdi fizikoa zaintzea eta intelektual maila aurka daudela uste dute. Baina, ikerketa desberdinek, hartzen dut bat, gorputz eskuntzako orduak atitzeak emaitza akademikoan duen eragina usi ikerketan ezberdinak, ziurtatu dute gorkuntz eskuntzako orduak handitzeak emaitza akademikoak hobetzen dituela. Eta gehiago oraindik intentsitate handian egiten bat. Munduan zehar ikerketa asko frogatu dute gorkuntz eskuntza handitzeak atal guztietan onurak ekartzen dituela. Jarduera fisikoak gure bizitzaren bizikalitatea baldintzatuko dut gure gure bizitzan egindako jarduraren fizikoaren menpe egongo da. Eta gure dependentzia maila ere. Amabi, amabost urteko neskamotile, kompetizioko kirolik egiten ez baldin badute, ez dakate okera gehiagirik jarduera eh, fisikoa fizikoa egiteko. Adibidez, gimnasioetan eta ez eta fitnessekoak izan, izarrera debekatuta dute. Naiz eta erreferentzi eta gauko ikerketa eta e, eh, gomendioak justo kontrako norabide dituak. Gaztentzako kirol kompetizioa da gehien bat egiten dena. Eta kompetizioa ez bat dute egin nahi, zer egiten dut ezakete, eraz? Beharrezkoa da aukera gehiago ematea aiziak, Amabost urteko ikasleen zat, e, eh, eguneko berrogeita marrak bakarrik, hau da, erdien erdiak bakarrik, gorputz eskuntza da egiten duten jarduera fisiko bakarra. Beraz, amabost urteko ikasleen erdire, gorputz eskuntza ez balin badute egiten, ez zuten, ez egiten. Jarduera, gorputz eskuntza da egiten duten bakarra. Amabost urteko. Beraz, e, esatean oso beharrezkoa dela korputz ezkuntza baino ezin ditugu orduak handitu eta egin dezatea da ordu uzkampo ez du bat. Beraz, gazte guztien jardura fizikoa ziurtatzeko modu bakarra korputz ezkuntzako orduak handitzea da. Ez dago modu hobea gorik. Ez dago beste modu merkea gorik. Ez dago beste modu eraginkorra gorik bielpunu nagusi ditugu gorkuntza eskuntzan, gazte garaitik osasun, ohitura osasun gariak, osasun eta garduera fizikoko ikasketik jarretena ematen. Gorkuntze, eskuntzaren er, e, etorkizuna. Nolakoa izango da, nola pentsatzen izango da da. Ba, jarduera egiteko modu berriak agertzen ari dira, eta teknologia berriak jarduera fisiko neutu, pertsonalizatu egiten duten teknologia berriak ditu. Mugikorra gure osasunaren neurtzailea izango da. Ariketa fisikoa diseinatzeko programa duruz eta hobea goa dira. Eribidez, mesozitu dutekon, zinez eta entrenamendu dagako izin baina ez bakarrik ariketak eta entrenamendua prestatzeko, baita ere osasuna neurtu eta kontrolatzen dutela. Genetzak hau izan da, erreferentzi nagusi bat, gero konfitatuko ditudan, ba, txokuntako materialak eta gozak, honetan, inarri dut. Zeintzen dira etorkizuneko nire proposamenak, ba, ikasleek, eskuntzarako mobil aplikazioak eta mutikorrak erabiltzea, mutikorrak bizitzen, erabiltzea, badin badin, erabiltzea, badin badin zergatzen ez eskoletan zartu, institutu askotan, toki askotan, bebekatuta daude. Eta gure helburua gari da bizitzarako eh, ez, e, egitea, ba, eskolara sartu da. E, eh, Gorkuntz eskuntzan, gamifikazioa erabiltzea. Eh, Anoni izan zekin, urte bete dara bat sortzen, eta eh, lideratuta dago eh, olimpiako joku eh, olimpikoa. Beraz, e, Grezian, Olimpian, Heraklesek aintzinako joko eh, olimpikoak sortzen ditu, zazpideun da irudorita masei urtea kristo urretik, eta ikasle bakoitzak bere mugikorrean, mugikorrekin egiteko dugu, bere pertsonai mitologiko bat aukeratuko du, eta aukeratu dezake bai, neska dut mutila, beraz modu honetan, e, ba identitate seksuala Eh, lan dugu dezakegu, hau mundutatu zitzaidan, ikusita nola autobus narat jabat eta zizan, hori esan ez, zentzu ziren mutilak, zentzu ziren eskak, esan, bueno, hau, eraman eskola da, eta bere ezentu da. Bueno, beraz ikasleek bere osasuna zentzeko jarduera desberdinak egin bako dituzte eta jarduera bakoitzaren lorpen maila dominekin adierazten da. Adibidez, lorpen maila basua baldin bada, brontzesko domin bat bere ganatu dugu. Maia ertaina bere ba- e, eh, baldin badute, zilarrezko domina, eta maia altua baldin badute, urrezko domina. Froga guztiak pasertzerakoan, zu sakratua bere ganatuko dute, eta bere, bere olimpikoan bihurtuko dira. Bizitzarako osasuna lortu. Aurten, eh, presgara ikastaroa randolatu dugu, eta irailan e, gara ikateren edabiltena, gorkuntza eskuntza ikastaroa ematen, eta fiskat azalduko dut egindako lana eta zer osak ikusiko dute. Adibidez, eusiko duen gai bat izango da antropometria eta osasuna. Ikasle bakoitzak bere osasuna gogoratu beharko du, eta bere datu antropometrikoak nortu neurtu beharko ditu norberak, eta emaitzak aplikazio baten sartu, gero ba, bere balorazioak eta egiten. Beste gai bat, egoera fisikoa bakoitzak bere egoera fisikoa baloratu, bere testak egin, bere datu markartu, eta aplikazioan datu horiek sartu, gero, bat datu horiek erabiltzeko bere entrenamentuak eta gauzak egiteko, sortzeko. Entrenamendua kontrolatzeko beharrezkoen diren trenak beraiek ekarri, eta ekarri dezakete musometroa, ekarri dezakete termometroa, ekarri dezakete mugikorra, mugikorra e, deskargatu daitezke, abiadura lehurtzen dituzten aplikazio desberdinak eta aplikazio horiek erabili lelan, eta praktikara araman, horiek erabilita, adibidez erabiltzen dugu gauza doka, Google Maps, distantziak lortzeko, eta hori adibidez, ba, ba, seriak egin behar baditugu, ba, bakuntzak eh, kalkulatzen du, ze denboran egin behar dituen, eh? eh? ba, denbora, kalkulatu eta aplikazioarekin ematen dion. Ordu, beraz, pertsona bizitzeko. Eta modu horretan, bat, entregamendu sistema desberdinak lan du, eta gero, dako lana, ba, partekatu. Eta hau asko gustatzen da, gustatzen zaie, zare sozialetan, partekatzen. Beste gai bat, oso garrantzitua osasunaren zat, elikadura, eta elikadura ez bakarrik ikasteko norberak nola elikatu, baizika eta ere ekartzen dituen beste ondorioak. Zeriteke bigorexia, izaniteke anorexia, eta bai. Hidratazioa ere bai, elikadura den barruan. Eta, zer dut, ba, norberak astebeteko datu bat hartu, aplikazio batean sartu, logean e, teoria utzi, eta bakutsak lortutako baina emaitzekin bere ondorio pertsonalak atera. Beste gai bat, ba, osasuna, bizikalitatea, bizi itxaropena, hori hemen, gai asko ditugu, oso importanteak, ikasleen bizitza. Beste bat, gizartea eta kirola. Ez bakarri gizartea, espektakulo, e, kirola, espektakulo bezala, baizik eta baita ere, eh, ba, erabilten ezen. Eta horren diguruz ere, hausunarketa edo kriterio bat izateko. Eta oiturak. Oituraren barruan, sartu daitezke, oste denatik. Oitura, mitoak, e, eh, ba, e, eh, atxarena, oitura txarrak, denetan izateko. <laughs> Youtubera. Adibidez, YouTube kanala liburutegi bezala erabili zertarako adibidez, ba, aniketa desberdinak ba, ikusteko ondo egina, nola nola beraiek nahi dutenean berriro ere ba, ikusi ahal izateko. Zertarako ere, ba, eziketa postura lantzeko, edo lehen sorospenak ikasteko, protokoloak behin eta berriro e, ikusi ahal izateko eta gero da ba, praktikatzeko eta konparatzeko ere duarekin. Kuntu beraz. Hau da, sortutako uniak ikuta e, eh, jarduera fiziko egin e, dauden tendentzia berria eta ikusi eta gazteek jarduera fizikoa e, beste era batetara egiten dutela, dugu ez, ui, edo, x bost, box erabilita, ba, duen arrakasta ikusita, ba, planteatu duen. Bueno, zergatik ez, hau gimnasiora erana. Eskema berri eramaten dugu gimnasiora, eta orduan dantzak, bataldeka, kristatu, eta egiten dugu. Baitare, eh, ez, gara bakarrik eh, ikastetxean genditu behar, baizik eta ingurua ezagutu behar dugu, gure ikastetxeko ingurua ezagutu behar dugu, orientazioa dela eta eh? eta inguru naturalak ere ez ditugu astu behar. Zertarako, bat bertan jarroera fizikoa egiteko eta baita ere inguruko instalazio municipalak erabiltzen irakastu edo ohitura hori sortzen. Baita ere, bidegorriak modu egokiz ba erabiltzen ikasteko. Eta bukatzeko, ja, bakitzen dut demoraz, baina ja bukatuko dugu, Sir Ken Robinsonen erabiltzen duen metafora hau erabiliko dut. Eriotzako baiaran ez dago bizitzarik. Baino, 2008 garren urtean, euritan tabatzuk erone ziren. Eta 2008 garren urtean, lorez bete zen. Dit balei ez dago inda, latentea baizik. Hau berak esaten du, eta orduan honetan ik esaten dizuet. Beharrezkoak diren egoerak sortzen baditugu, gure gazteez, gazte, bizitzaz eta osasunez betuko dira. Eskuntza organikoa izan behar du, jasangarria eta pertsonetan oinarrituta. Derrigorrezko eskuntza, derrigorrezkoa da lehen aipatu bezela. bezala, ikasle guztientzat eskubide bat dela. Munduan bizitzeko prestatuak egoteko osasuna denontzat zimultatu behar dugu. Osasuna gure ikasleentzat bere bizitzako gauzik garrantzitsuena izango da. Baina horretarako lan baldintzak behar ditugu. Gorkitz eskuntzarako ordu kopurua onditu behar da. Horrela bada, hauek izango dira gure ikasleak hemendik berrogeita mar urteetara. Berrogeita barru, ba, gure ikasleak gai izango dira gure kalitatea izateko. Medizina bizi itxaropena onditu du. Baina ez du bizi kalitatea onditu. Gorputz eskuntzak bizi hobetuko. Beraz, gorputz eskuntza ordu gehiago berri. Mila